مالته لاحظوا ما ثقل بس شويه بدا ينحرق باعه لاحظوا الدخول تقريبا الاثنين دخلوا في نفس الوقت لاحظوا الاصطدام المروع اللي صار وبسرعته شوفوا يعني موقف وينه ما ادري بعد الاصطدام وين جت انحرفت عليهم سحبه سحبه وين يريد يخلص هو صدم هذه السياره وين راح السياره بس الاصطدام وقف لا قلع له شجره خلاها بالبدي محتاج لشجر لاحظوا اهل اللي يبيعون رقي بالطريق انهزموا <laughs> عفوا الرقي يا رقي بعد كل من يقول يا روحي هسه توقف ما توقف وين استقر استقر ضمن هذه المنطقه أعزائي المشاهدين طبعا حادث هذا اليوم الحمد لله ندعو الله أنه ماكو إصابات بشرية إصابات بالناس ماكو لكن أكو إصابات بالطماطة الطماطة يعني <laughs> ما أدري إحنا يعني الحاصل طماطة بعدين راح نعلق حادث هذا اليوم خاص بالتاكد من شروط المتانه والامان بالمركبات. يعني قد انسان دا يصير على غفله فجاه يحدث عنده عطل بالموقف. العطل بالموقف من يحدث عنده اللي يسموه ال hand brake يعني الموقف اليدوي. لكن حالات الارتباك في بعض الاحيان تؤدي الى ما لا يحمد عقباه. حادث هذا اليوم ضمن تقاطع الدرويش مثل ما تلاحظون رجل مرور طبعا موجود ينظم السير حركه السير اقدر اقول طبيعيه لا باس بها لكن قد تكون السرعة أيضا تلعب دور في بعض الأحيان والمفاجأة وعنصر المفاجأة يلعب دور احنا خلينا نلاحظ هذا طبعا السير القادم من هذه المنطقة جسر الدور السريع باتجاه حي الإعلام المواصلات هذا السير اللي قادم من مدينة العاب السيدية الكرخ باتجاه تقاطع الدرويش رجل المرور طبعا سوى أوقف الحركة ضمن هذه المنطقة ومشى الحركة لهذا المسار خلي نلاحظ الصورة وياكم وتركزوا لي على هذه المنطقة بالتحديد هذه المنطقه بالتحديد خلي الشغل مهندس بهاي يشغل لنا الكاميرا لاحظوا طبعا حركه بطيئه حتى تكون الصوره واضحه امامكم بدات الحركه بدا المسير ابو السوناتا طبعا ممتثل الاشاره بس مو هو السبب طبعا مو هو السبب لاحظوا هذه المركبه اللي جت مسرعه قد يكون تفاجئ موبايل ما لاحظوا عبور الرصيف ضمن هذه المنطقه تفاجئ مركبات لاحظوا عبر الرصيف فقد السيطره على المركبه عبر الى الجانب الاخر بسرعه كبيره شديده لاحظوا ايش سوى سيارات امامه وين راح يروح راح يروح بالسيارات هو نعم تفادى عن طريق المقود لاحظوا بدا بالانحراف هذا الولد عرف راح يصير حادث لاحظوا وين اجى اجى عبر الرصيف هذا لاحظوا اصطدم بالرصيف هذا انحرفت المركبه عنده مع انحرافه دخوله الى التقاطع لاحظوا وقع حادث انقلاب المركبه لاحظوا الحادث شلون وقع انقلبت المركبه ضمن هذه المنطقة شو محمل هو لاحظوا الانقلاب الشديد طبعا ندعو السلام للجميع طبعا آه، ماكو اول شيء طبعا ملاحظتي ابو السياره السمند السياره السمند اخويا انت روح اذبح لك طلي لان شوفوا توقف ايش قد يمكن بعد 30 سنتيمتر عن المركبه وتوقف طماطه سقطت بالشارع يعني مثلا بالحر ما يصير معجونه مصير الا يلموا يسوى معجون طماطه هذه بعد وين ترى؟ ما ترهم بعد اي شيء وقع الحادث اصابات الحمد لله ماكو وندعو الله انه ساقهم هم يكون ما عنده اي اصابات اسباب الحادث شنو؟ يعني اذا نعيد لكم اياها لاحظوا الاعاده راح تكون الاعاده شلون اجى بصوره مسرعه عبر الرصيف الجزر الوسط حتى لا يصطدم بالمركبات لاحظوا اصطدامه بهذا الرصيف هنا الاطار ادى الى فقدان السيطره على المركبه والسرعه الشديده وانقلاب المركبه وسقوط الطماطه بالشارع المشكله هاي شلون راح يلموها لموها على كل لموها وادى الى زخم اكيد ادى الى زخم وقطع الشارع لان الطماطم يلموها لازم مو تتلف الحموله كلها السواق سالمين ناكد دائما شروط المتانه هل كان دا يستخدم هاتف نقال دا يمشي بسرعه تفاجئ عنصر المفاجئ من الهاتف النقال تفاجئ انه شاف المركبات امام متوقفه راد يتفادى الحادث صعد الرصيف من صعد الرصيف فقد السيطره على المركب بدا الاهتزاز بها بحيث اجى صعد على الرصيف الاخر اللي ادى الى انحراف المركبه مع الاستداره انقلابه ما هي الاسباب اما الموقف واما كان مشغول اثناء القياده بامور اخرى وقد يكون السبب هاتف نقال انا ادعو السلامه للجميع يا رب يحفظ الجميع دا نعرض هذه الحوادث الهدف منها هو العبره اخذ العبره من هذه الحوادث والسلامة للجميع إن شاء الله